Assalamualaikum on the student of computer operator and uh, diploma application in programming. My name is Rashid Ahmed. जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारा ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला पहले भी यूट्यूब uh, पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर कंटिन्यू था इस सिलसिले में क्योंकि आजकल कोरोना वायरस की वजह से वोकेशन है तो इस सिलसिले में मैंने ये डिसाइड किया है कि अपनी जितनी भी क्लासेस होंगी वो जब तक हमारा इंस्टीट्यूट नहीं खुल जाता हमारा कॉलेज नहीं खुल जाता हम इन क्लासेस को ऑनलाइन यूट्यूब पर और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर जारी रखेंगे अच्छा इसे इस तरह में मैंने पहले भी एम एस एक्सल की कई क्लासेस अपलोड की हैं आज मैं एम एस एक्सल क्लास सिक्स आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूँ इसमें हम क्या करेंगे हम इसमें हम एक अटेंडेंस शीट बनाएंगे अटेंडेंस शीट क्या होती है जिस तरीके से स्टूडेंट कॉलेज आते हैं और वो अपनी हाजिरी लगाते हैं और एबसेंट प्रेजेंट लीव ये तमाम की तमाम इसमें हम क्या करेंगे रिकॉर्ड करेंगे तो आइए स्टार्ट करते हैं कि अटेंडेंस शीट किस तरीके से बने बनाई जाएगी इस अटेंडेंस शीट में सबसे पहले इसका फॉर्मेट बनेगा एम एस एक्सेल के ऊपर फॉर्मेट क्या चीज़ होती है जैसे कि ये ब्लॉक्स यहाँ पे बने किस तरीके से बनेंगे उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर फार्मूलाज वगैरह ऐड होंगे क्योंकि हमने फार्मूला तो अभी तक पढ़े नहीं है लिहाजा हम पहले ये कोशिश करेंगे कि ये अटेंडेंस शीट क्रिएट कर सकें इसका फॉर्मेट आप क्रिएट कर सकें इस इसका फॉर्मेट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ये तो एक बना बनाया फॉर्मेट है जो मैंने इस पर बनाया बना चुका हूँ अब मैं आपके सामने इसका फॉर्म इसका इस फॉर्मेट को दोबारा क्रिएट करता हूँ तो हम शीट टू पे आते हैं सबसे पहले आप ऊपर की दो लाइनें स्किप कर दें छोड़ दें और फिर यहाँ से तकरीबन थर्टी सेवन कॉलम हम अपने माउस से सेलेक्ट कर लेंगे या शिफ्ट के साथ भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं और कुछ रोज तीस या तीस रोज जो है वो सिलेक्ट कर लें इसके बाद आप क्या करेंगे ये एक ऑप्शन होता है ऑल बॉर्डर का ये एम एस वर्ड में भी मैं आपको पढ़ा चुका ऑल बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे इन कॉलम को हमें क्या करना है थोड़ा शिल करना है छोटा करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कॉलम विथ बाई डिफॉल्ट यहाँ पे लिखा होता है एट पॉइंट फोर थ्री इसको आप क्या करेंगे सिंपल थ्री कर देंगे और थ्री करने के बाद ओके करेंगे जब ओके करेंगे तो ये तमाम कॉलम ऑटोमेटिकली श्रिंक हो जाएंगे फिर आप इस कॉलम को जो नेम का कॉलम है इसको बड़ा करना है तो इस कॉलम को आप क्या करेंगे एक्सपेंड कर देंगे यहाँ से बड़ा कर देंगे तो इस तरीके से ये हमारा पहला कॉलम जो है वो सीरियल नंबर का बन जाएगा सीरियल नंबर उसके बाद स्टूडेंट नेम का कॉलम बन जाएगा ठीक है और ऊपर जो हमारे पूरे थर्टी वन डेज होते हैं मैक्सिमम एक महीने के अंदर वो यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ पे वन से लेंगे थर्टी वन तक क्रिएट कर देंगे उसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले वन लिखेंगे वन लिखने के बाद इस कर्सर को दोबारा यहाँ क्लिक करेंगे और कंट्रोल की दबाकर कंट्रोल की दबाकर हम इसको एक्सपेंड कर देंगे यहाँ तक थर्टी वन डेज तक क्योंकि मैक्सिमम जो दिन होते हैं वो थर्टी वन डेज होते हैं किसी भी मंथ के अंदर ठीक है जैसे हम मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दूँ यहाँ पे मार्च का मंथ नज़र आ रहा होगा आपको इसमें कितने दिन है वन से लेके थर्टी वन डेज है थर्टी वन से डेज से ज़्यादा कोई भी दिन नहीं होते अच्छा ये सब नजर भी आ रहा है संडे भी नज़र आ रहे हैं वन एट फिफ्टीन ट्वेंटी और ट्वेंटी नाइन को ट्वेंटी टू और ट्वेंटी नाइन को संडे का तो वन को हम संडे का यहाँ पे निशान लगा देंगे ठीक है सेल नंबर हम क्रिएट कर लेते पहले यहाँ पर नाम लिख लें और फिर हम यहाँ क्या करेंगे संडे के निशान बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्शन किया ये ऑप्शन होता है आपका मर्जन सेंटर का सेंटर लिखने के बाद आप क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे Sunday S S U N D A संजय का निशान आएंगे इसको फिर हम क्या करेंगे सेंटर कर देंगे और यहाँ पे ऑप्शन होता है टैक्स डायरेक्शन का ये टैक्स डायरेक्शन का ऑप्शन था वर्ड में भी मैं पढ़ा चुका हूँ आपको टैक्स डायरेक्शन कर देंगे बोल्ड कर देंगे और फॉन्ट साइज इंक्रीज करने के बाद बैकग्राउंड रेड कर देंगे और फॉन्ट जो कलर है वो वाइट कर देंगे ठीक है फिर इसको कॉपी करेंगे राइट क्लिक करेंगे कॉपी तो यहाँ पे लिखा है वन को संडे था फिर एट को संडे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे एट के बाद जो संडे था वो fifteen twenty two twenty nine तो फिफ्टीन को भी हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे ट्वेंटी टू को भी पेस्ट कर दें और ट्वेंटी नाइन को भी टेस्ट करेंगे इस तरीके से ये पांच संडे जो हम एक मंथ में हमारे पास आए तो संडे यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे तो सबसे पहला काम क्या है हमें ये कॉलम्स को क्रिएट करना ठीक है ये सब कॉलम क्रिएट हो जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास present P R E S E and present total number of present absent और लीव का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे हम बना सकते हैं और ये चारों कॉलम की भी हम टेक्स डायरेक्शन चेंज कर देंगे सिलेक्ट करने के बाद टेक्स डायरेक्शन में आएंगे ठीक है इस तरीके से ये पूरा फॉर्मेट हम क्रिएट कर सकते हैं तो डियर स्टूडेंट आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो हमें टाइम ये मिल रहा है इस टाइम को हम यूटिलाइज़ करें सही तरीके से और इसकी प्रैक्टिस आप घर पर करते रहें और असाइनमेंट बना कर जो भी असाइनमेंट बना बना लें स्टूडेंट वो मुझको व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर रहें